Witajcie! Gradacja, kształt. Zapewne domyślacie się, przy jakich produktach warto zwrócić na te kwestie uwagę. Zapraszam Was na krótkie kompendium wiedzy o pilnikach marki Semilak. Blok polerski Semilac Quality to czterostronny biały bloczek o drobnoziarnistej powierzchni. Przeznaczony jest do wyrównania i delikatnego zmatowienia płytki paznokcia w momencie np. przygotowania paznokci pod stylizację. Pocierając powierzchnię paznokcia, delikatnie matuje ją, pozbawiając paznokcie naturalnego błysku, wyrabiając w płytce drobne rysy bez uszkodzenia jej. Odpowiednie zmatowienie płytki umożliwia dobrą przyczepność produktów do manikir. Po bloczek możecie sięgnąć również w momencie ściągania lakieru hybrydowego, delikatnie pozbywając się drobnych pozostałości, np. bazy, po już uprzednio rozpuszczonej i wstępnie ściągniętej hybrydzie. Idealnie wyrówna powierzchnię paznokcia. A teraz skupmy się na pilnikach. W ofercie posiadamy różne kształty. Prosty to najczęściej spotykany kształt pilnika. Jest on bardzo uniwersalny i wielofunkcyjny, więc koniecznie się w niego zaopatrzcie. Łódka to pilnik, który z jednej strony jest prosty, a z drugiej bardziej wygięty. Kształt prosty pozwala na wymodelowanie płytki paznokcia, a okrągły jest idealny do opracowania wału około paznokciowego. Banan Umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc przy krawędziach paznokcia. Ma ułatwić modelowanie i wyeliminować uszkodzenia skórek. Jak widzicie, na każdym pilniczku znajduje się oznaczenie w postaci cyfr. Pewnie jesteście ciekawe, co ono oznacza. To nic innego jak określenie gradacji, czyli ziarnistości pilnika. Jeden ma gradację 100 na 180, drugi 180 na 240. Im wyższy numer gradacji, tym pilnik będzie delikatniejszy, mniej ostry. Zasadą jest, że część z logo jest łagodniejsza, a druga strona ostrzejsza. Semilac Quality 180 na 240 to najdelikatniejszy pilnik w ofercie Semilac. Ze względu na swoją dwustronność możecie wykorzystać go na różne sposoby. Część o ziarnistości 180 jest najlepsza jeśli chodzi o wyrównanie długości naturalnych paznokci. Natomiast część z logo ma gradację 240, którą możecie również pracować po powierzchni paznokcia ze względu na delikatność, na przykład w zastępstwie bloczka polerskiego. Opracowanie w ten sposób naturalnej powierzchni paznokcia w pewien sposób odtłuszcza płytkę paznokcia, ścierając z niego nadmiar sebum. Pilnik o gradacji 180 przy manikirze hybrydowym czy stylizacji żelowej może posłużyć do skrócenia naturalnych paznokci przed podłożeniem szablonu, czy nadania im pożądanego kształtu pod manikir. Natomiast ostrzejszej strony używajcie tylko w momencie opracowania już przedłużonych paznokci, np. żelem czy też hybrydą budującą. Różnica polega na kształcie. Pilnik, delikatnie zaokrąglony z jednej strony, potocznie nazywany łódką, ułatwia opracowanie żelu przy skórkach. Dodatkowo szeroka powierzchnia ścieralna przyspieszy opracowanie paznokcia przedłużanego. Podobnie jest z pilnikiem w kształcie banana, który wygięty jest po obu stronach. Ostatni, prosty pilnik ma tradycyjny kształt i w zależności od przyzwyczajeń i upodobań wybierzcie kształt odpowiedni do pracy. Pilnik 80 na 100 to najostrzejszy pilnik z wszystkich dostępnych w naszej ofercie. Przeznaczony jest do użytku przez osoby mające duże doświadczenie w opracowaniu paznokci przedłużanych. Nadaje się do opiłowania twardych żeli czy akryli. Nie należy opracowywać nim naturalnych paznokci, ponieważ jest dla nich zbyt ostry i mógłby za bardzo je osłabić i zniszczyć. Te dwa pilniki często wykorzystywane są przez stylistki do manikiru klasycznego lub biologicznego, ponieważ ich rdzeń wykonany jest z wysokogatunkowego drewna. Mają różne gradacje – różowy 120 na 180, biały 100 na 180. Na koniec przedstawiam Wam polerkę Semilac Quality. Tą polerką nie nadacie kształtu, ale idealnie sprawdzi się do pielęgnacji naturalnych paznokci czy wykończeniu w połysku manikieru klasycznego. W pierwszej kolejności przeciągnij po paznokciu różową stroną o gradacji 400. Delikatnie wygładzi płytkę, a częścią białą o gradacji 4000 wypoleruj paznokieć. Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam temat pilników i już wiecie, że odpowiednie dostosowanie gradacji i ziarnistości pilnika znacząco skraca czas pracy i podnosi jakość wykonywanych usług. Koniecznie sprawdźcie nasze pilniki i nadajcie swoim paznokciom idealne kształty. Zapraszam Was również do oglądania poprzednich odcinków z serii Semilak Expert, gdzie poruszamy równie ciekawe tematy. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia.